ho forte gos to ploion u ko alla monei ton anemon dynamen elaunetai en tu uto e ho histos kyklosen epi tu ploiu peratos tois koinois esterigmenos kathistanetai hoiteni haikeraiai hos tautais histia e faptetai hatina pros ton anemon ectenetai kai skoinois kineitai ta histia estin ho artemon ho dolon kai ho epidromos entai prymnei se meion ectithetai entai proire to embolon estin ento histoe scope faros estin kai entei tu histu caruphei ta aflasta tus anemus endexanta tei ancurae to ploion catechetai bolidi ho busos die reunatai hoi epibatai pela dontes epi ton sanidon catastromaton peripatusi hoi nautai epi ton tu ploion parodon die trecusi, cae hutos ta pelage pleontai.